にちはこんにちは千葉県柏市を拠点に活動している気楽堂と申しますこの満開の桜の前で踊れることを楽しみにしてまいりました精一杯演舞いたしますのでご声のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします品戸屋成長構え 白川成長よ Just